Hej! Hej. Och välkomna till JBs nyttiga mellanmål. Idag ska vi göra ett fruktberg toppat av digestivekex. Och det här fruktberget kommer bestå av digestivekex, mango, äpple, blåbär och vattenmelon. Vi börjar med att skära äpplet. Vi tar även bort skalet på äpplet, fast det är dock frivilligt. Nu har vi skärt dem i små kuber eller trianglar. Um, ja, ni får bestämma. Och ja. Nu ska vi skära vattenmelonen i små bitar. Nu har vi skärt dem i så här små kuber eller ja, kubliknande figurer. Och ja, nu ska vi till nästa frukt. Nu har vi skärt mangon i bitar. Och så här blir det. Mums. Nu ska vi skära nästa frukt. Nu ska vi skära blåbären bara på hälften. Nu har vi skärt blåbären på mitten och ska nu fixa vårt par. Och så här blir det. Melonen och äpplena och mangon. Och här har vi blåbären. Och så det här är digestiven, köksen. Så jag hoppas eh, ni tyckte om denna videon. Och att ni kanske gör detta hemma och tycker att det är gott. Um, så Ja. Hej då!